Buscan el todo pero no dan nada Buscan el tono pero se les va Tanta soberbia yo ratata Sueltan mierda y voy desata Si la rima se te da fatal Tómate mi flow, lo vengo a disparar Si la rima se te da fatal Tómate mi flow, que va a reventar No quiero migajas Todo lo que sube baja Queda la mano y apuñala por la espalda Un eco tan grande solo es una carga Acá la bruja, la hija maldita La que con versos os dinamita Peco de terca Flipo con el percal que se acerca Siempre bien serio, tú fuera de serie Muñeco de feria que poco se mueve Afilo el verso, tú tan experto Sigues haciendo lo mismo que el resto Tírame el ritmo, llegamos a puerto Están los cuervos tocando a la puerta Voy caminando encima de la cuerda Y nada me sujeta Mi impulso voy hacia atrás Ni aunque cambie de rumbo y vuelva a empezar Nadie me para ni manda de mí Quedan cien balas que quieren salir Abro las alas y las dejo ir Y las dejo ir, que salgan de aquí Ni para coger impulso voy hacia atrás Ni aunque cambie de rumbo y vuelva a empezar Nadie me para ni manda de mí Quedan cien balas que quieren salir Abro las alas y las dejo ir dejo ir, que salgan de aquí. Tú sacas la bandera blanca, yo saco skills debajo la manga. Zamarro me arma el beat, el folio es un ring. De aquí nadie se salva. De lo que va afronta no escapas El camino llenito de trampas Pero estoy más fuerte que nunca Hay cosas que ya no me tumban La vida te vuelve más ruda No te quedes muda Que guerreamos mucho ya hasta esa altura Me quito el escudo, todo me lo curo Los muros también se derriban Las cadenas las puedes romper hay problemas que no se pueden esquivar El tiempo lo pone todo en su lugar lo hago por placer, doy el recital Me vuelvo más tensa si bajo al astral No quieren rivales para hacernos rapear Pero a esos fantasmas les pongo el bozal Ni pa' coger si las dejo ir y las dejo ir Que salgan de aquí Ni pa' coger impulso voy hacia atrás Ni aunque cambie de rumbo y vuelva a empezar Nadie me para ni manda de mí Quedan cien balas que quieren salir Abro las alas y las dejo ir